guys, ayan. Pasok na tayo sa work. Wait lang ng driver. Ayan guys, punta na tayo sa sasakyan. Malapit na tayo sa work ko guys. Malapit lang naman siya kasi sa bahay. Mag-blower muna ako ng hair ko kasi may tubig siya. Saka para hindi masyadong mahangin sa labas ang itsura ng aking buhok. Blower muna ako guys. gusto ko. This is my everyday routine. Ayan yung aking kawark. Hmm. Take na tayo ng customer guys. waiting pa. Ayan sila, nakaupo din. Oh, so the two girls. Um, pa. Closing time na. <laughs> Closing time. Ano na tayo iba na? ako sa bahay na noon. Higa-higa na bago magbiha. And this is my dinner. Kain ako ng ulan. Ang ulam ko ay adobong manok. Ano Tignan mo, walang dilaw oh. Sa bandero. Yung dilaw na eh. Wala, masakit talaga likod ko, baby. Napasok pa rin sa puso na yun. Malakang. Wala ako, Let's Ludo!